うわお疲れ様ですはい皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかです 何を食べるかっていうと私の地元が宮城なので宮城で有名な仙台牛を食べていこうと思いますお見せしますねわーいん。 다다키마스. 아, 네. 음, 음, 저는 음, 저는. 어? 처음이신가 봐요. 아. 예. <laughs> 먼저 항문 항문부터 가실래요? 아니면 요거? 응. 자, 그러면 와우. 아, 언더 눈이 감았어. おおすごい絶対美味しいやろこれか、うん、えじゃあこれついでいいですかはいじゃあすーちゃんはいこちらをどうぞパズーしよういいですかはいこれぐらい 面白いですお疲れ生です生です이게유행わ래美味しいこういう筋肉はさそう、うん、わさびで自分じゃないわさびとお塩でお塩で乾杯イェわっ、うん やばとろけたよえじゃパリパリがか、はい、野菜もいただきますねごまポン酢でうんバラ肉、みんなは新年始まってどうお過ごしでしたね 센짜 완전 뭐? 일단 우리는 음. 나, 나쁘지 않은 하긴 한데 음. 음, 또 코로나가 심각해져서 そうだね 그래서 そうだねきのこを巻き 와우 음. 음. 이치보? 음, ただきますうんうんこれは三角バラ くるんでいただきますねうんうま全部溶けるね、うん、はい、お疲れ様ですキュー かどうですか飲みやすいンイエーうんうんこれからどんどんいきますね うんうんやばいね人生ベスト肉何位ぐらいですかトップ5に入りますねね仙台が주가有名한건가원래이렇게응어너무맛있어今年始まったばっかだけど今年一美味しい、うん <laughs> 비르가 제일 어울리는 것 같아? 음. 어, 가끔 소주 생각나? 어때? 왜냐면 조치가 삼겹살에 소주가 음. 음. 음. 음. 아, お疲れ様です も絶対好きよねパンうんうんまい鍋じゃあわあうん ノエル今いちご酢なんですけど、今年始まったばっかだけど今年一美味しいうんうんめっちゃ柔らかいうん、うん、ねうん何切ったのにさも一回待つ一回待つのせます 大きいかすごい最後なんだ 우와. 뭐. 음. 자 이제 불을 꺼주시고 뭐 볶음밥? 아 이거 유카 아야 볶음밥을 또 여기서 어떻게 하라고 일본인데 네? 되대해 우와 우와 음음 음. 음. 음. お疲れ様です。でした。